Hi julle, Heidi van Stencil Worksie, vir die wat die eerste keer hier is, druk die subscribe eh, knoppie onder en word deel van die groep. En dan gaan ek vandag vir julle wys, almal weet jy kan decoupage doen op hout. Ek meen ons almal het die video's gesien, ons almal het dit al hordes gedoen, maar het jy geweet dat met Karoo Chic's decoupage papier kan jy op verskeidenheid van agtergronde gaan. Ek gaan net vandag vir julle deur herklip. Hier is 'n uh, hierdie is op die glas gedoen. Wat jy dan doen, jy doen reverse. Met ander woorde, jy eh, sit jou gom op die regte kant van van jou papier en jy plak dit teen die glas vas. So dis wat ek hier gedoen het. Dit's nie op die agterkant van die bord nie, dit is absoluut op die glas gedoen. Om julle vinnig te wys. Ek sien my bord, bord is net geverf. Hier is my glas. Ek het dit travers gedoen. So hier is die achterkant van my papier. Wat jy gewoonlik sou plak, het ek om anderster omgedoen. En dan het ek van, dis maar net om ek sommer vinnig een klein projekkie om vir iemand dalk een, een notaborkie of a things to do wat een witboord te maak met enige achtergrond van kiese. So dis dis die een op die glas. Dan jy kan op materiaal ook werk. Jy hierdie ene is geplak op die materiaal. Jy kan sien hy's redelik stewig. So dis wat jy ook dan op kan doen. En dan wil ek vandag vir julle wys op iets soos soos 'n gras of 'n wicker. Ehm um, om op dit te decoupage so maklik en ek gaan vandag vir julle wys hoe maklik dit eintlik is. Nou die design wat ek gebruik het van Karoo Chic is hierdie een. Dit is ons sonneblom ene wat sorry vir die wind, maar wat actually dan nou so lyk. Like. Hierdie is nou net die A2, ek het die A3 een gebruik vir hierdie projek. So goed, wat jy gaan nodig hê hiervoor is maklik. Jou prent wat jy wil decoupage Ek het myne uitgesny, so natuurlik gaan jy 'n skêr nodig hê om die uitsnywerk te doen. 'n Kwas en dan 'n goeie sealer. Ek gebruik ons Calamese Swyte sealer. Dit werk fantasties. So kom ek wys gou-gou vir julle. Ek het nou klaar my prentjies uitgesny. So nou kom dit net op waar gaan ek wat sit. So my idee is om dit te maak dat hy half so op die rand kom maar ek het nou al nou 'n paar uitgeknip so ek gaan nou kyk watter ek wil gebruik die ander hou ek in my in my houer vir later ek hou nogal hiervan want jy kan hom redelik laat afgang onder so ja ek dink dis wat my plan is so kom ons kyk kom ons begin nou soos ek al vir julle gesê het Jy kan nou gaan en eers jou gom sit. O, oh, hier sien ek is nou. O, ja, so ter inligting. Hierdie hoedjie is 28 jaar oud. Dit is wat die Page Boy op my op ons troue gedra het en hy lê al vir so lank en toe ek nou maar net besluit dat dit dalk 'n manier is om hom bietjie op te vrolik. So kom ons begin. Ek vat genoeg sealer en dan druk ek dit deur. So jy begin Ek gaan nou staan want dit is bietjie moeilik om te werk as ek vir julle moet wys. So ek het dit nie voor my nie. Jy kan hom nou, nou eers smeer en dan kry jy hom nou waar jy hom wil hê. Wat lekker is is hierdie papier is buigsaam. So hy's alhoewel dit nie 'n papier is wat krekel nie, kan hy vreeslik lekker buig so. Ons kan ook agter maar ons skouers skiet as maar wil. Nee, dit's fyn. Ek het net nog makliker is. Okay. Ek begin altyd eers met die rande en dan werk ek om middel toe. Want dit is baie makliker dan om te sien waar. sê. Ek sal nou wag laat hy droog word en dan hom nog twee lae opgee en dan sê klaar. Ek het reeds die ander kant ook gedoen. Ek daar's hy. En dan kan jy nou ek kan dalk nou die vlinder maar so sit dat hy oor die hoed gaan. Jy moet nou net altyd sorg dat jy weet wat aan die regterkant kant. Zie, dit is nogal moeilijk om in een engel te werken. Maar niks is onmogelijk. Nou, zie, dit is een angle. En daar's hy. Daar's hoe so hoe maklik dit is om iets 'n bietjie nuwe lewe te gee en weer in jou dekor in te bring. En daar's hy. Julle so onthou, Karoo Chic se papier is nie net vir hout nie. Ons kan dit op enige enige agtergrond doen, van hout tot staal tot glas, enige iets. So gaan en geniet dit. Lekker dag julle. Bye bye. Thank you.